perasaanku Jika kau pun tak bisa beralih Dari masa lalu yang menghantuimu Namun tak mudah untuk melupakan Kisah panjang yang pernah aku lalui Tolong yakinkan saja ragu yang tepat di waktu yang salah Hidup memang sebuah pilihan yang setengah after dariku Biar ku bunuh perasaan untukmu Meski berat melangkah tepat di waktu yang salah